хөгжиж байна орж ирж байгаа. Ягаад гэвэл одоо байгаа хууль нь бол зөвхөн мафийн хууль шүү дээ. Намын тухай хуульгээд нам үндсэндээ төрийг сандаалаа суудсан. Уг нь нам төрд үйлчлэх ёстой. Нам үндсэндээ төрийн өмч Эрдэнэс таван толгой, оюу толгой, гок, төмөр зам мэтийн томоохон төрийн өмч рүү идэж уух том хэрэгсэл болсон. Ард түмнийг сайхан амьдруулах боломжийг нь нам гэдэг нэрээр хідэн нөхдүүд өөртөө болон өөрийг нь дарга болгосон хүмүүст хувааж өгдөг хэрэгсэл болсон. Өнгөрсөн 30 жил энэ бол хэдэн улс төрчдийн дур зоргийн асуудал биш шүү дээ. Монголын бие даасан эрдэмтэн шинжээчдийн дүгнэлт байхгүй байсан байна л гэсэн үг. Өнөөдөр харин ингээд энэ бол предмет судлагдахгүй юм байгаа шүү дээ. Энэ зүгээр улс төрийн нэг асуудал биш. Тэгэхээр энэ дээр ач холбогдолтой хандах хэрэгтэй. Зүгээр би олон бөөс хурц түгээд явах уу зүгээр Жишээ нь 11-ийн 5-д хуулийн 35-ын 6-д хоригдсан этгээдээс хандив тусламж гэдэг нэг үг байна. 35-ын 6 чинь энэ хууль дотор байхгүй. Наад хамгийн сүүлийн хуулбар ирсэн гэж би бодож байгаа. Би одоо энэ олон юмыг ярихаас илүү би асуулт руугаа оръё. Ажлын хэсгээр энийг бичгээр би өгнө. Нэгдүгээр асуулт. А намыг итгэхгүй тооцох 21, намыг татан буул 22, намайг өөрчлөн байгуул 23, намын үйл ажиллагааг зогсоох 24, намайг тараах 25 зохицуултуудад төрийн оролцоо давмгаа хязгаар хоригдох байгааг анхаарсан уу? Ер нь бол намын тухай хууль баруунд бол одоо Германы хуулиудыг би харж байхад гişүүдийн хүчтэй болгох, гişүүдийн бяр оруулах л ганцхан арга зам байдаг болохоос биш. Буцаага та нар эн чинь энэ одоо би сонгуулийн сонгуулийн төв байгууллага гэдэг юм дандаа ус төрчихсөн. Их хурл, банкны хороо, Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын дээд шүүхээс тандаа тавьдаг болсод. Хамгийн ус төрчихсөн байгууллагаас энэ намыг бас хараат болгоцсон. Энэ дээр та нар дүгнэлт хийсэн үү? Нэгдүгээр асуулт. Нөө улс төрөлжлтөөс ангид болгоё гэж яриад байгаа болсоо ч тийм бид нар. Хоёрдугаар асуулт. Намын дэмжигч гишүүн гэсэн 3.1.2-ыг ярьж байгаа шүү. Статус бий болгожээ. Үүрэг эрхийн намын дүрэн болон төслийн 23-т тодорхойлсон байна. Дэмжигч гишүүний бүртгэл бий болгох аргаар сонгуульд нөлөөлж болох нөгөө ухуулан ятгах мөнгө тараах нөгөө халамж өгөх гэх мэт иргэдийг хүрээл үүсгэж болох нөгөө нэг үлэгт аимшигт сүлжээгээ энүүгээр байгуулах боломж бүрдэхүү. Энийг та нар одоо хууль эрх зүйн талаас нь бодож үзсэн юм би юу? Дүгнэлт хийсэн үү? 3 дугаар асуулт. Төслийн 3-ийн 1-14-т 3-ийн 1-14 тий. Намын харьяа байгууллагыг тодорхойлсон. Нөгөө л холбоо төрийн бус байгууллага хэвээр хадгалагдж байна. Нөгөө ахмадын эмэгтэй залуучууд оюутан мөнгө дагс энэ Энэ бол аюултай л да. Мөн дагт мөн дагд журмын тухай хууль байна. Дагд мөрдөх журмын тухай хууль тэмдэгтний хураамжаас чөлөөлсөн байгаа энийг. Оюутны холбоо гэдэг бүх оюутнуудыг энэ эрх баригч нарт хамж авчирж өгсөний төлөө Эрдэнэс таван толгойг шамт нь аваад Монголыг сүрүүлж байгаа энэ процесс бас яг энд явж байгаа юм биш үү? Энийг бодсон уу? Энэ гадаад байгаа учраас ингэж байгаа юм даа нар. 3 дугаар асуулт. Төслийн 9-ийн 3-т сонгуулийн төв байгууллагаас батлсан програм хангамжийг ашиглах 9.5 нам захим хаяга харилцаа холбооны зохицуулахороо сонгуулийн ерөнхий оронд бүртгүүлэх учир яг юу вэ? Энэ чинь нөгөө хамгийн улс төрчсөн байгууллага нь энэ дүгнэлтийг гаргана шүү дээ. Энэ програмын хангамжийг гаргана. Тэгэхээр миний дөрөв асуулт за одоо би ажлын хэсэгт нь орж ажиллахад хүсэл тавья да. Одоо асуулт нь олдоод ах юм. Тэгээд нэг юм эцэст нь одоо та нар төслийн 6-гийн 6-ад нам татан буугдсан өөрчлөн байгуулагдсан бол товчлсон нэр бэлэг тэмдгийг 24 жил дахин хэрэглэхгүй байхаар төсөл тусгсан. За 80 Садбаатар дарга болно. Энэ удаагийн улс төрийн намын хуулинд э, зарчмын гмээр нэг томоохон өөрчлөлт орж байгаа. Тэр нь юу гэхээр бид нар өмнө нь бол улс төрийн нам байгуулах процессыг нэлээд шаардлага тавиад тэгээд дээч хөвгтөр улсын бүртгэлийн газраас нэг нэр авдаг. Тэгээд дээч хөвгтөр бүртгүүлдэг. Тэгээд э, тэндээ нэлээд шалгуур тавьчихдаг. А яг бүртгээд дээч хөвгөр энийг улс төрийн нам гэж бүртгэснээс хойш орчихдаг. Төрч тэртэй харьцдаггүй. Тэр байгууллагууд нь нэг хов хүний анх үүсгэн байгуулсан хүнийх нь эсвэл нэг компани тэр улс төрийн нам ер нь юу хийж явах нь бол хүнд ч хамаагүй болго хайчдаг. Эргээд нөгөө улс төрийнхээ намаар дамжиж төрн байгуулагддаг учраас нөгөө намууд нь хариуцлахгүй болсон. Тийм учраас улс төрийн намуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хян зохицуулж явах хэвээр ийм төрийн институт байх хэрэгтэй маа гэж үзээд сонгуулийн төв байгууллагыг энэ удаа оруулж ирж байгаа. Яг олон улсын жишгээр арах юм бол сонгуулийн төв байгууллагуудаараа байгаа орнууд байна дээд шүүхтээр байгаа орнууд байна. Би даасан байгууллага хариуцсан явж байгаа. Хууль зүйн банк хууль зүйн яам дээр хариуцсан явж байна. Тэгээ бид нар үзэж үзэж засгийн газар бол илүү улс төрчсөн ялангуяа ерх хэрэгч улс төрийн хүчнээс шууд хамааралтай институтчуд дээ. Тэр утгаараа бол энэ болохгүй юм байна. За шүүх байгууллага өдөр тутмын одоо аж ахуйн ажил одоо тайлан тооцоо авж авдаг тийх энэ юмд оролцоод байх нь шүүх байгуул шүүх институтийн хувьд бол бас зохимжгүй юм. Ингиж үзэж үзэж парламентаас байгуулагдаж байгаа энэ сонгуулийн төв байгууллага дээр байх нь зүйтэй гэдэг. Ингээд сонгуулийн төв байгууллагын хуулийг нэмэлт өөрчлөлтөд дагах хуулиндаа бол нэмэлт өөрчлөлт оруулж ирээд энэний хүчин чадал чадхыг нэмэгдүүлэх чиглэлийн заалтууд ингэж орж ирсэн. Тэгэхээр сая тэрнтэй холбоотой хоёр ч асуулт асуучих шиг боллоо. Сонгуулийн төв байгууллага одоо шинээр энэ хойдолд бол 9 гишүүнтэй байхаар түүний 5 нь оронтооны 4 нь оронтооны бус гишүүд байхаар тэгээд төрийн жинхэнэ албаа хаагчдыг ерөнхийлөгчийн институт, дээд шүүх, улс их хурл санал болгохоор ингэж одоо бас наривчл зааж өгсөн. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө бас хараа хараат бус байх юм болов уу гэсэн ийм зүйлэр байгаа. Зүгээр өөр одоо байгууллага байлгая гэсэн хин нэг нь хариуцах хэрэгтэй. Хин нэг нь энийг шийдэж, энийг хариуцаж, улс төрийн намуудын тайлан тооцоог авдаг, хариуцлага тооцдог ийм байгууллага хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг одоо өөр одоо санал альтернатив санал байвал бас хилцүүлэг явц гаргаж ирнэ үстэй л гэж ингэж бодож байна. Яг өнөөдөр байгаа Монголын энэ бүтцийн хувьд бол энэ их хүндрэлтэй юм байна. За хоёр а дэмжих шишүүнийг бид нар тодорхой яаж өгсөн бас тодорхой дэмжих шишүүн бол намын зорилго үзэл баримт сайн дүр үндэснэр нэгдэж намын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог ийм байгууллага. Гэхдээ энэ намын гишүүний чиг үүрэг дээр намын гишүүний хөндлөнгөөс одоо нөлөөлөх, намын гишүүдэд янз бүрийн одоо шахалт дарамт үзүүлэх энэ заалтууд болон намаас гарах орох заалтууд дээр бол нэлээ либерал одоо нээлттэй болгож өгсөн байж байгаа. Хязгаарлалтуудыг бас нэлээ сайн хийж өгсөн. Урд хуйлаа бодвол За намын харьяа байгууллагуудын асуудал байгаа маа. Би түрүү хэлсэн намын харьяа байгууллагуудыг нэг гадандаа ч ингэж байгаа юм биш. Манай явж ирсэн улс төрийн намуудын төлөвшөл, улс төрийн системийн төлөвшлийг аваад үзсэн ч гэсэн ийм байгууллагууд байгаа. Гэхдээ энэ байгууллагуудыг харин хэрхэн одоо шаашаа зөв төлөвшүүлэх үү, клубийн хэлбэрээр явах уу гэд энэ байгууллагуудын тайлан тооцоог авдаг санхүү хөрөнгөнийх нь юуг болсон нэмд энэ намын хүнд нэгтгэж үздэг үздэг энийг нь бол наривчилж зааж өгсөө А зүгээр энэ байгууллагуудтай холбоотой явж ирсэн 30 жилийн түүхэнд алдаа оноо бол байгаа баха. Тэр нэг нь бол яг энэ хуулиар зохицуулалтанд орох хэрэгтэй бол бас нэмж заалтад орох хэрэгтэй гэдгийг хэлцүүлэх явцад орно үстэй л гэж ингэж бодож байна. За татан буугдахтай холбоотой намын одоо наривчлсан энэ заалтууд сонгуулийн төв байгууллагын хариуцж байгаа асуудалтай холбоотой заалтууд дээр улс төрийн намуудаас нэлээд санал ирсэн юм а. Би түрүү хэлсэн энэ хуулийг өргөн барихад өнөөдөр улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй байгаа улс төрийн намууд Бус асуултанд тэгээ хариулах. За содоотод арга гүйцэг хариулчих. Харьяа байгууллагуудын асуудлыг бид түрүү хэлсэн. Харьяа байгууллагуудын асуудлыг бол ер нь бол э, яг намын харьяа шиг одоо дэрэгдэх байгууллага болгоод тэгээд хуулийн этгээдийн эрхгүй нэг явдаг хэлбэр байна. А хуулийн этгээдийн эрхтэй явдаг нэг хэлбэр байна. Тэгээд бид нар бол энэ удаа хуулийн этгээдийн эрхтэй явахаар ингэж оруулж ирсэн. Тэгвэл бид түрүү хэлсэн олон улсын жишгтч гэсэн энэ одоо харьяа байгуу юм оюутан залуучууд эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд байна. Өнөөдөр манай явж ирсэн улс төрийн намын 30 жилийн төлөвшийг гаргах гэсэн ийм байгууллагууд байгаа. Зүгээр энийг ямар хэлбэртэй байлгах уу, далд байлгах уу, ил байлгах уу гэдэг асуудал болохоос тэнд хүн байгаа болохоор энэ одоо байгууллагууд бол ямар нэгэн хэлбэрээр бол олон улсч байдгийн байна, манаач байна. А зүгээр хэлбэрийг нь яаж явах уу гэдэг дээр бол хилцүүлэг явц санал гаргана. Сонгуулийн төв байгууллагын тэр програм хангамж гэдэг асуудлыг чинь ардс намаас орж ирсэн санал. Ардс намын сүүлийн одоо 3 2 жил гарангийн юунд бол янз бүрийн програм ашиглаад захим хурлаг гэдэг нэрээр тийм ээ намын дотоод үйл ажиллагааг самраад байсан өмүүлээд байсан учраас энийг одоо нэг юм баталгаажсан програм хангамжийг нэгдсэн юугаар явах нь зүйтэй гэсэн ийм томилоор орсон. Би түрээс энэ бол улс төрийн намуудын хуулийг яхад бид нар улс төрийнхаа намуудын саналуудыг нэлээд бас авч тусгасан бас нэгдэж зөвшөлтөлд хүрсэн саналуудыг бас нэлээд тусгасан. Тэрний одоо зөвлөдүүдийг бол зарим зөвлөдүүдийг манай Ганбаатар гишүүн хөндөж сая хэлж явах шиг байна. Тэрний нэг бол саяны энэ жишээ програм гомжтой холбоотой заалт. За санхүүгийн Ганбаатар гишүүн тодруулж 101 минут. Энэ бол ач холбогдлоор их өндөр хуулаа. Бидний толгой дээр сандаалаа суутсан энэ мафийн бүтцийг л задлах гэж оролдож байгаа орлого шүү дээ. Тэгэхээр миний гол хэлэх гээд байгаа зүйл гэвэл намын гişүүдийг бяр болгох, гişүүдийг бяртай болгох гэдэг дээр л анхаараарай. А тэр гişүүдийг яаж бяржуулах вэ гэвэл тэд шийдвэр гаргадаг. Тэгэхгүй тэр өмчлөсөн хэдэн дарга нар шийдвэр гаргадаг биш. Тэрийн нэг хэдэн э, одоо гişүүнэрт тоглоом болоод байгаа ш. Гişүүдийг шийдвэрт оролцуулдаг, шийдвэрийн хэрэгжилтэн дээр нь хяналт тавьдаг, хариуцлага тооцдог энэ их зүүн орчныг бүрдүүлэх гэж л бид өнөөдөр энд байгаа. Гишүүд эзэн шүү, намын эзэн. Өнөөдөр намын одоо ингээд хууль дээр тоглоод дээд шүүхээр дарамтлаа тоглож явахад гişүүд нь хөдлөхгүй байна гэдэг чинь тэр нам ализэний гişүүдээс салцсан байна гэсэн үг. Тэгэхээр асуултууд За содотод орох Энэ хуулийн ерөөсөө концепц нь яг Гамбагийн Гамбатар гэж нэлээд байгаа байхгүй юу? Олон нийтийн хяналтанд авчраа. Энэ улс төрийн нам гэдэг анууд. Тэр тайлан тооцоог энэ тэр үйл ажиллагааны тэр санхүүгийнх нь тэр зүйлүүдийг. Хоёрдугаар гişүүдийнх нь оролцоог л хангая. Нэгс нэг гişүүдийнх нь хяналтанд дахиад авчраа. Гişүүд нь ихэ юу яадгүй нэг сандалаад нэг дээр гараад ирэнгүүтээ хурлаа хийдгүү. Хэдэн жил болдог. Ерөөсөө энэ одоо 30 жилийн хугацаанд хугацаанд хурлаа хийсэн ганцхан улс төр хүчин байлаа шүү дээ. Арлснам хүртэл 10 жил хурлаа хийгээгүй л явсан юм билээ. Тэгэхээр энэ хурлаа хугацаанд нь хийдэг тэр дотоод ардчлалынхаа хүрээнд сонгуульд албууд нь томилогдоод явдаг, өөрчлөгддөг. Тэгэхгүй 30 жил нэг намын дараа хийгээд иж болохгүй. Хурлаа хийдгүү ганцхан хүний эсвэл нэг аж ахуй нэгж ийм намууд байж болохгүй л гэж үзэж байгаа. Тэр утгаараа олон нийтийн хяналтанд, гишүүдийн хяналтанд авчрах чиглэлийн заалтууд нэлээ орсон. За гишүүн тодорхой санал байвал бас За цэвэг дөржин туван гишүүн.